homemade multi-cuisine restaurant inaugurated two months back at Hazrat Hazratbal by Hatrick Food Industry recently served a cockroach-infested biryani to its customers. तो कुछ दिन पहले मेरी मुंबई से कुछ फ्रेंड्स आए थे जो भी डॉक्टर्स थे और उनके साथ कुछ बच्चे थे उनके तो वी थॉट ऑफ विजिटिंग का reputed restaurant to have over lunch तो जो ही हम रेस्टोरेंट में गए तो हमने अपना ऑर्डर किया जो ही ऑर्डर आ गया तो बच्चों ने आइडेंटिफाई किया कि खाने में जो बिरयानी हमने मंगवाई थी उसमें कुछ इंसेक्ट है but I can't believe it since it was reputed restaurant of Hattrick and it's belongs to Chaudhary group group of hotels तो अच्छा रेप्यूटेड रेस्टोरेंट uh, है कश्मीर में तो I can't believe it but suddenly the waiter came and he just you know उसने कुछ uh, हरकत की तो मुझे लगा कि कुछ उसने फेंका ज़मीन पे सो आई वेंट एंड मैंने देखा कि एक कॉकरोच था आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड मैंने ऐसा किया कि मैंने मैनेजर को बुला के उसको दिखाया कि क्या हो रहा है यहाँ पे ये कॉकरोच कहाँ से आ गया and I told him to मुझे किचन दिखाओ सो so, उसने मुझे किचन में ले लिया तो I had a camera with me तो कैमरा से मैंने उसके सारे किचन की फोटोग्राफी की and I found there was a latrine in the kitchen the kitchen was not a big one बहुत ही छोटी सी किचन थी I can say some eight by six feet तो वहाँ पे जो कंडीशन थी फूड आइटम्स की और जो रॉटन वेजिटेबल्स थी मैंने सब की फ़ोटोग्राफी की तो and he was like we are sorry and all I launched the complaint with food and drug and food control department and it was assistant commissioner food safety who visited the restaurant and found it in very insanitary condition. So finally he got it sealed. He passed the order, orders to seal it and Finally cops came and they sealed the restaurant and it stands sealed uh, till now since uh, the samples and all those things were lifted from the kitchen. तो किचन से जो भी सैंपल्स मिले वहाँ से uh, मिला ये कि synthetic food colour what Hattrick is using is highly carcinogenic in nature तो वो it is unsafe for consuming और जो उसके यूटेंसिल्स थे it was it those were damage and rusted और जो वेजिटेबल्स की क्वालिटी थी वो बहुत ही पुअर थी तो ये सारी चीज़ें ऑर्डर में मेंशन की गई हैं and finally the restaurant got sealed so I am happy कि मैंने कुछ uh, ऐसा काम किया और and I got it in the limelight also media में आ गया न्यूज़पेपर्स में आ गया कि and I feel we should not keep mum जब भी कोई इशू सामने आ जाए people should raise the issues and they should you know bring such people to the book to justice this video, the officials of Food Safety Department are requested to keep a proper check on the food hygiene of the restaurants across J&K. I am Taha Mirani reporting from Srinagar for India Unheard.